Perdón. Yo estaba buscando. A mí. ¿Usted tiene fe? Amelia. Amelia. Oh. ¿Y mi mamá? ¿Dónde está? Pero papá, ¿la viste? Sí pero fue la última vez. Su madre no va a volver. Si yo le hubiese prestado mi manilla, no le hubiera pasado nada. ¿De qué estás hablando? Debía haber ido yo. A mí no me puede pasar nada. Alejandro, deja de querer hacerte el héroe. Mira lo que le pasó a tu mamá por no hacerme caso. Yo salvé a Sofía ahí muerto. En cambio, ¿tú qué has hecho? No quisiste hacer nada por Camila, ni tampoco hiciste nada por mi mamá.